assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli obunachilar qadrli kanalimiz kuzatuvchilari hamkasblar akalar ukalar sog' salomatmisizlar musofirchilikda yurgan birodarlarimiz alloh panohida asrasin topgan uylarga alloh barakat bersin mana biz yana bir ish kunimizda davom etyapmiz inshaalloh bizda rossiya rossiya mamlakati Tyumen oblasti Xantamansiskiy avtonomiya okrug va Nijnovatov shahrida reportaj desa ham bo'ladi, reportaj olib boryapmiz. Bizda qor, kuchli qor yog'moqda. Ko'rib turganingizdek, Havo harorati kecha juda sovuq edi, bugun unchalik sovuq emas. Har holda bugun minus 3 darajagacha bo'lyapti havo harorati kecha lekin ancha sovuq edi xudo xohlasa ana moshinam biroz buzilib qolganligi sababli ishga chiqa olmay qoldim bugun mana ishni boshladim boshlaganda ham obeddan keyin kechki boshladim moshinam tuzaldi deb o'ylaganman tuzalmagan ekan hozir chala ishlagan holatda ham ishga ketyapman boshliqlar iltimos qilishgandi majbur bo'ldik chiqishga hozir tyumen oblasti bo'yicha e, kattaligi va zamonaviyligi bo'yicha birinchi o'rinda turuvchi больница qurilyapti bizni shahrimizda nijniy novgorod shahrida shu больницада hozir qurilish musorlarini axlatlarini olib chiqib ketishga ketyapmiz mashinamiz kamaz samosval oltmish besh yigirma markasi yigirma kubalik mana e, bo'ladi 2019 yilda ishlab chiqarilgan Euro 5 kutubxonasi ishlab chiqarilgan yo'llarga juda ko'p savollarim bor ey shu vaqt topib shu savollarni ko'plab video qilolmay yotganlar bir gapirilgan gaplar rosa ko'rishilarga bu yerda qarang nima uchun bizni o'zbekistonda tartib yo'q nimaga bu yerda tartib bor hech shu narsaga tushunmayman svetoforlarda mana bunday oshirtlar bo'ladi navbatlar bo'ladi mana bu e, ko'ryapsiz o'ng tomondan chiqib keladigan mashinalarga probkada mana shu e, navbatda turgan mashinalar yo'l berishadi shular ham chiqib mayli qo'shilib ketishsin bizdachi bizda unaqa emas bizda hattoki avazolxon aytgandek svetoforda yashil chirog'i yonmasidan signal chalishni boshlashadi orqangizdan turib solixon domla aytganlaridek aniqroq shunchalik besabrmi bir birini hurmat qilishmaydimi haydovchilar bilmayman tushunmayman bu yerda shunaqa madaniyat kuchliki haydovchilik madaniyati ham qoidaga amal qilishadi ham bir birlarini hurmat qilishadi ham o'zini hurmat qilishadi mana shu yo'l bergandan keyin hozir agar ko'rinsa ko'rasiz yo'l bergan o'sha moshina yo'l bergan moshina oldinga o'tgandan keyin avarinkasini yoqib sizga tashakkur bildirib rahmat aytadi bir boshqacha ощущение e, deydi his tuyg'uni his qilasizda e, kimgadir yaxshilik qilganingizni his qilasiz siz qo'yib yubordingizmi bo'ldi uni esida qoladimi keyin u ham shunaqa bir holatga to'g'ri kelganda u ham yo'l beradi e, shunday holat bo'ladi takrorlanadi qarang mana to'xtab yo'l beryapti hozir ko'rasiz mana avarinkasini yoqadi ko'rdingizmi avarinkasini yoqib tashakkur bildiradi qanaqa bir yoqimli bo'ladida haydovchilik madaniyati mana shunaqa chiroyli bo'lsada ham hamma o'z vaqtida manziliga yetib boradi mana hech kim shoshayotgani yo'q inomarkami jipmi mercedesmi bmwmi teslami rolls mi farqi yo'q mana shu probkada hamma bir birday turibdi bir birini hurmat qilib bir birini orqasidan ketyapti mana bmwlar ketyapti quvib o'tib meniki bmw deb qizilda bosib ketavergan yo'q boshqalar behurmat qilib yoki qoida buzsa avtohalokat bo'ladi o'zini joniga xavf tug'iladi yana shunaqa gaplar endi kanalimda inshaalloh videolar mana shu ishim davomida bo'layotgan hodisalar voqealar qayerga yuryapman nima toshyapman kimlar bilan ishlayapman nima ish qilyapman shular haqida batafsil yoritib boraman inshaalloh keyin yana xudo xohlasa niyatlarim bor shu грузовой avtomobillar yuk avtomobillari samosvollar bartovoylar tiyagachlar furgonlar hammasi haqida inshaalloh navbat navbat qilib e, o'zbekcha ma'lumotda o'zimizni tilimizda e, test drive e, obzorlar texnik xarakteristikalar bilan tanishtirish qayeri buzilib qolsa nima qanday yo'llar bilan tekshirib qanday yo'llar bilan o'zi tuzatsa bo'ladi shunga o'xshash masalalarda ham ko'tarib chiqamiz inshaalloh shular haqida ham videolar qilishda davom etamiz inshaalloh bundan buyog'i endi har kuni video qo'yib boraman kuzatishda davom etsalaring har kuni videolarimiz bo'ladi xudo xohlasa sizlar uchun bir sizlarga foydali bo'ladigan foydasi tegadigan videolar qo'yishga harakat qilamiz inshaalloh o'zim shu kungacha to'xtalib qolganligimni sabablari bor endi sabab emas bahona desa ham bo'ladi buni o'zi asli <laughs> bahona hammada topiladiku bahona o'sha bahona deganda o'zbekistondan rossiyaga keldik ishlashga moliyaviy tarafdan yetishmovchiliklar kamchiliklar shunga o'xshash o'ylagan maqsad rejalarga intilish harakat qilish deganday videolarni to'xtatib qo'yganman ancha endi inshaalloh bundan buyog'i jiddiy shug'ullanib jiddiy davom ettiramiz xalqqa odamlarga hamkasblarimizga haydovchilarga ko'proq manfaati tegadigan videolar kontentlar qilishga harakat qilamiz inshaalloh alloh qodir qilganicha albatta endi kecha Oybek qosimov degan insonni hamma tanisa kerak Oybek qosimov bloger biznesmen tadbirkor o'sha oybek akamda e, biznes bloger degan kurslari o'quv kurslari bor edi o'shanga e, o'sha o'quv kurslarini sotib oldim o'shanga urandim kechadan birinchi darslarimiz boshlandi birinchi dars juda ajoyib e, zoom chatda bo'lib o'tdi tuyg'ular ощущениялар boshqacha xudo xohlasa motivatsiya olyapmiz o'zi avvaldan kuzatib borardim oybek akamni videolarini o'sha oybek akam stanoklar ishlab chiqarishni boshlashganda e, biz rossiyadan rossiyada turib kuzatganmiz birinchi dadamlar bilan birga stanoklar o'sha g'ishtlarni stanogi ko'mir briketlarni stanogi shlagablok lego g'isht stanoklarini ishlab chiqarishardi o'shanda e, o'zbekistonga borgandan keyin yengil mashina oldikda keyin o'shanaqa biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lib olga akamni ishlab chiqaradigan joyiga bordik biz hammamiz aka uka bilan dadamlar bilan birga bordik o'sha yerga juda bir xarob joyda ishlashardilar lekin hozirgi ahvollariga solishtirganda juda katta farq borda qanchalik o'zgarishlar bo'layotganini e, bilsa bo'ladi gapimni to'xtatib turaman mana bu yerda hozir mana men aytgan o'sha больница o'n qavatli adashmasam juda katta maydonni egallagan eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan eng zamonaviy hozir qo'riqchi akalarimiz shlagbaumni kiraman endi bu yerdan qurilish musurlarini yuklab chiqib ketamiz bu yerda ham qanchadan qancha musulmon birodarlarimiz o'zbekistonlik hamyurtlarimiz qirg'iziston qozog'iston qozog'istonliklar bilmadimi lekin qirg'iziston va tojikistondan juda ko'p birodarlarimiz ishlashyapti mehnat qilishyapti halol mehnat qilib sohachilikda foydada deb taklif qilaman abdujalilov пустой замок. приехал, sharoitida ishlashyapti halol mehnat qilib halol mehnatni ma'no qanchalik shirin bo'lishini juda ko'pchilik yaxshi bilsa kerak peshona teri bilan mehnating bilan olgan oyliging shunaqa qadrli bo'ladiki shunaqa gaplar birodarlar bu yerda mana bizni qurilish firmamiz nomi samarstroy men ishlayotgan firmani nomi samarstroy samariddin hoji akamizni nomlariga nomlangan yashillar ko'rasizlar bularda bari o'sha zamonaviy texnologiyalar hammasi hududi judayam katta judayam katta bilmayman nechi gektar chiqadi lekin judayam katta a blok b blok birinchi blok ikkinchi blok juda katta bu yerda yuqumli kasalliklarniki bor koronavirusniki bor hammasi bor hamma kasalliklarni zamonaviy usul bilan davolaydigan zamonaviy shifoxona bo'lyapti nima deyishim mumkin shunaqa gaplar birodarlar gaplarim bo'linib aralash sharkash bo'lib ketdi hozir musor yuklashga keldik qayerga borishni bilmaymiz biroz videoni to'xtatib turib qo'ng'iroq qilib so'rab olamiz uzoqlashmay turing